বস্তু সহায় লৈ আছে গতিকে সেইখিনি মানুহৰ ওপৰত আপোনালোকে দৃষ্টি ৰাখি তেওঁলোকৰ সম্ভেদ যদি আপোনালোকে উপযুক্তভাৱে আপোনালোকৰ উপযুক্ত যিসকল এজেঞ্চি বা তেনেকুৱা আপোনালোকে জনাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই ভাবোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে সুখী হ'ব কাৰণ এতিয়া আমাৰ জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো কম টকা পইচা থাকিলেও আৰু এতিয়া আমাৰ শেষ যিটো একবিংশ শতিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটোৱে হ'ল আমি সুখী হ'ব পৰাটো মই সকলোলৈকে ফুলৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকে নিজে প্ৰভি হওক আপোনালোকৰ এই কৰ্মত আমি সদায় সহযোগী হৈ থাকিম বিয়াৰিছগাঁও গাঁও পঞ্চায়তত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি আমাৰ ছাত্ৰ শিক্ষক সকলো ইয়াৰ দ্বাৰা অলপ উপকৃত হৈছে মোক ছাত্ৰসকলে কৈ গৈছে বাইদেউ আমি জানো গোট খাও বন্ধ কৰক গোট খাও বন্ধ কৰক সাংসাৰিক বস্তু গোট খা যিটো আপুনি কোভিড নাইণ্টিন সমগ্ৰ বিশ্বত আতংক সৃষ্টি কৰা এনে এবিধ নীৰৱ ঘাতক যাৰ কোনো নিশ্চিত চিকিৎসা ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই গতিকে এছ অ' পিত দিয়া সাধাৰণ যদি নিয়মকেইটা আমি মানি চলোঁ আমি সুৰক্ষিত থাকিম আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল সুৰক্ষিত থাকিব আমাৰ বিদ্যালয় পৰিয়াল সুৰক্ষিত থাকিব আমি প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিং কৰোঁ আৰু দেহৰ উষ্ণতা লিখি ৰাখোঁ ই আমাৰ স্কুলত আমাৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাই চান্স কোনোবা দিনা মাছ পাহৰে তেতিয়া আমি বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰোঁ কিন্তু শ্ৰেণীকোঠালৈ যাওঁ আৰু সচেতনতামূলক বক্তব্য ৰাখোঁ তেওঁলোকৰ আগত আৰু কোনোবাই প্ৰট'কল ভংগ কৰিছে নেকি ক'ভিড নাইণ্টিন বিষয়ে তেওঁলোকে প্ৰট'কল মানি চলিছেনে নাই এইখিনি সদায় পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ অৰ্থনীতিৰ মৌলিক বিষয়সমূহৰ নামৰ পাত্ৰ সম্বন্ধে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অৰ্থনীতি বা অৰ্থ বিজ্ঞানটো হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ সমাজ আৰু সমাজৰ অংগ হিচাপে সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো বিভাগে ব্যক্তিৰ আৰ্থিক কাৰ্যাৱলী সম্বন্ধে আলোচনা কৰে সেই বিভাগটোকে আমি অৰ্থনীতি বা অৰ্থবিজ্ঞান বুলি গণ্য কৰিব পাৰোঁ যে অৰ্থনীতি বা অৰ্থবিজ্ঞান শব্দটো পুতি শব্দ ইংৰাজী পুতি শব্দটো হৈছে ইকনমিক্স ইকনমিক্স শব্দটো গ্ৰীক শব্দ ঐকনমিয়া শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ইয়াত দুটা শব্দ সংমিশ্ৰিত হৈ আছে সেয়া হৈছে ঐকচ আৰু নমচ ঐকচ শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে পৰিয়াল আৰু নমচ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে নিয়ম অৰ্থাৎ পৰিয়াল পৰিচালনাৰ নিয়মটোকে আমি অৰ্থনীতি বা অৰ্থ বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি সূত্ৰটো লিখিব লাগিব হাঁহ কিন্তু ভূমিবোৰ উন্নতি আমি সূত্ৰমতে হাঁহ লিখিলোঁ সো আমার প্রথম যে ত্রিভুজ অর্থাৎ এবিসি ইয়াত ভূমি কোণডাল বিসি গটিকে ইয়াত আমি বিসি লিখিলো উন্নতি কোণডাল এএম এএম লিখিলো এটো হল সো নেক্সট আমি ইটো ত্ৰিভুজৰ ভূমি কোণডাল হ'ব কিউআৰ উত্তৰ মতে আমাৰ 1/2 আহিলে কিউআৰ হল ভূমি আৰু উন্নতি কোণডাল হল পিএম আমাৰ কিবা গটাগটি যাব নে দিয়া আৰু কিটা কেনসেল যাব এইটা আমি কেনসেল কৰি দিলোঁ বাকী আমাৰ কি কি থাকি লাগে আমাৰ কি কি থাকিলে বি চি আমি এনেকৈ লিখোঁ B C by Q R into আৰু উন্নতিকেইটাৰ কি থাকিলে A M divided by P N যেতিয়া কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ভোট লাভ কৰি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে তে সেই সময়ত দেখা যায় যে বহুতকেইটা ৰাজনৈতিক দলে একত্ৰিত হৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰে তেনে চৰকাৰক আমি কি চৰকাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ মৰ্চা চৰকাৰ এই মৰ্চা চৰকাৰত কি থাকে এটাতকৈ বেছি ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈ থাকে ইয়াৰ কিছুমান আমি এই মৰ্চা চৰকাৰৰ কিছুমান গুণ আৰু কিছুমান দোষ আছে এই দোষবিলাক আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম দক্ষ হৈছে যে মৰ্চা চৰকাৰটো হৈছে ক্ষণস্থায়ী বা অস্থিৰ চৰকাৰ ইয়াক কিয় ক্ষণস্থায়ী বা অস্থিৰ চৰকাৰ বুলি কোৱা হৈছে কাৰণটো হৈছে যিহেতু ইয়াত বহুত কেইটা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈ থাকে এইকাৰণে কেতিয়া কোনো কেতিয়াই চৰকাৰটো ভাঙি যাব সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে এতিয়া দেখা গৈছে এ বি চি ডি কৰি চাৰিটা ৰাজনৈতিক দল আছে যেতিয়া দেখা গৈছে হঠাৎ বি এ কি কৰিলে তাৰ সমৰ্থনখিনি উঠাই ল'লে উঠাই লোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব পাৰে চৰকাৰটো ভাঙি যাব পাৰে এইকাৰণে চৰকাৰটোক আমি কি চৰকাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ দুখটো হৈছে অনস্থায়ী বা অস্থিৰ দ্বিতীয়টো হৈছে দুৰ্বল চৰকাৰ কাৰণ যিহেতু এটা বিশেষ দলেতো চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে কি কৰিব কি কৰিব লগা হৈছে যে প্ৰত্যেকটো দলকে সন্তুষ্ট কৰিব লগা হৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো দলকে সন্তুষ্ট কৰিব গৈ পেলাই দেখা গৈছে যে বহু দলীয় বা দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিখিনি গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত জটিলতা দেখা যায় এতিয়া দেখা গৈছে যে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰখিনি কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে এতিয়া দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিবিলাকে বহুত পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু সেই মৰ্চা চৰকাৰৰ সেই দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত বহুত জটিলতা দেখা যায় আকৌ আৰু এটা দোষ হৈছে যে এইটো এটা ব্যয়বহুল চৰকাৰ কিয়নো এই চৰকাৰখনত কি থাকে বহু ৰাজনৈতিক দল থাকে আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো দলৰ পৰাই মন্ত্ৰিত্ব পথ